Tú y yo somos excepcionales. Poca gente excepcional. Imagina lo que lograríamos juntos. Tú y yo somos excepcionales. Pero hay algo que aman más que a un héroe. Ver que un héroe cae y muere en una hazaña. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas?